Eh bonjour euh, à tout le monde. Euh, merci euh, d'être venu, aussi nombreux pendant les vacances. donc, bah, dans le cycle de conférences de cette année sur travailler autrement, bah, aujourd'hui on a la chance, de d'avoir et de recevoir Dominique Lillier, qui est professeur émérite au CERCD, donc le Centre de recherche, de travail et de développement au CNAM national, euh, et qui est euh, l'auteur d'un euh, certain ouvrage et qui a toujours été sur, sur, des, sur des thématiques un petit peu, enfin, que je trouve toujours trouvé novatrice sur des, concepts comme le, le de l'eau, comme tout ce qui est autour des, des placardisés, donc euh, des, thèmes un petit peu qui avaient été laissés de côté euh, et euh, qui, ont été repris et par, par, Dominique, mais aussi par série les chercheurs finalement. Et puis là, sur la maladie chronique, là aussi un champ un petit peu délaissé, et puis là je crois qu'il y a un livre qui sortir, sur le. Alors avec ce que j'ai noté, Renaud Crespin et euh, sur le dopage au travail. vous avez bien juste de sortir le bon Voilà. <laughs> Euh, donc, euh, donc voilà, là aussi, hein, des thèmes euh, des thèmes un peu qui, qui, font bouger un peu les, lignes et donc euh, bah, et puis comme d'habitude les questions après Merci et bonsoir à tous. Merci d'abord euh, à, l'équipe du, du, FNAM euh, d'Orléans et de, cette invitation. je suis tellement euh, ravie et je crois que j'ai l'occasion d'échanger sur bah, justement ces sujets dont on parle peu, peut-être de mon point de vue pas suffisamment. voilà, c'est toujours un grand plaisir le, fil rouge en fait de mes travaux de recherche, c'est quand même beaucoup la question santé et travail. Alors, euh, est-ce que le travail, euh, euh, c'est pathogène Oui. mais est-ce que le travail peut être aussi opérateur de santé, voire thérapeutique C'est un peu ces grandes questions. Alors le travail c'est très vaste. c'est vrai que je me suis aussi beaucoup intéressée à la question des de, tous ceux qui sont en situation euh, d'activité radicalement empêchée. Alors on va dire que ça concerne en priorité les chômeurs. Euh, donc d'ailleurs, entre parenthèses, euh, j'allais dire de manière un peu provocatrice, tout le monde se fout. Pourquoi je le dis comme ça Parce que je, suis toujours stupéfaite de voir la quantité pléthorique de travaux qu'il peut y avoir sur euh, la santé des travailleurs, on va dire des gens qui travaillent, et, la faiblesse de production scientifique sur la santé des chômeurs comme s'ils étaient tombés dans un trou, <laughs> euh, une néantisation sociale qui faisait que bah, d'abord il n'y a plus de médecine du travail pour eux, bien sûr, et il n'y a pas non plus beaucoup d'enquêtes épidémiologiques sur ce qu'ils deviennent une fois qu'ils sont au chômage, euh, sur l'impact du chômage sur la santé. Bon, moi je, suis en train donc avec une, équipe de collègues de travailler sur cette question-là, mais avant, effectivement, je m'étais beaucoup intéressée à la mise au placard, parce que finalement, quand on est placardisé dans le monde du travail, on, on voit son emploi maintenu, mais on n'a plus de boulot de fait. Hein. On est un peu relégué, mis sur la touche. Et donc, euh, on a euh, soit pas de travail du tout, dans certains cas, soit ce que les placardisés appellent, on a des occupations. Et une occupation, ce n'est pas un vrai travail. Et, c'est vraiment important et ça a des, impacts très très forts sur la, la santé, sur la dégradation de la santé. je ne suis pas venue là pour vous parler de ça. Je suis venue ici euh, à l'invitation de Véric pour vous parler euh, d'autres recherches qui se sont pour partie terminées mais qui se poursuivent aujourd'hui. Je vous expliquerai un petit peu dans quel autre cadre elles se poursuivent. Euh, on a travaillé avec une collègue qui s'appelle Anne-Marie Vazer, qui est, qui est sociologue, qui travaille aussi au CNAM qui est maître de conférence au CNAM, euh, euh, elle est rattachée à un autre laboratoire, le LIS, qui est un laboratoire de, sociologie, pour ce qui nous concerne, je suis plutôt dans un laboratoire de psycho-ergo. Euh, et donc toutes les deux, on s'est rencontrées parce qu'elle, elle travaillait sur comment est-ce qu'on travaille quand on, quand on a un cancer. Et moi, je travaillais sur comment est-ce qu'on travaille quand on a, dans une perspective comparative, euh, sida, VIH, cancer et diabète. Et bon, donc finalement, on, s'est euh, réunis euh, pour construire ensemble un projet de recherche qui permette de sortir de la segmentation par pathologie. si vous voulez, il y a, des travaux sur vivre avec telle ou telle maladie. Il y a des associations de défense des malades. Il y a des services euh, de soins spécialisés par ah pathologie, logiquement. Nous, ce qui nous intéressait, c'est quand on, a un problème de santé durable, donc une maladie chronique, comment est-ce qu'on fait pour euh, ben, vivre, euh, sachant qu'il faudra vivre toute sa vie avec peut-être des limitations, des difficultés, souvent aussi un traitement, un suivi médical. cette expérience de la, de la vie avec la maladie, elle transforme le rapport à la vie elle transforme le rapport à soi-même, aux autres, et elle transforme le rapport au travail. Alors c'est ça dont je vais vous parler, euh, euh, je vais vous parler maintenant en évitant euh, le syndrome de l'enseignant, c'est-à-dire celui qui n'arrête pas de parler. Donc, pour garder du temps pour, le, pour la discussion. Pour situer un petit peu les choses, je voudrais insister beaucoup sur le fait que, contrairement peut-être à aux, idées communes sur la question, euh, la maladie chronique touche un nombre considérable de personnes. C'est pas du tout, euh, euh, vous voyez, les, les, 10 personnes sur une entreprise de 4000 qui ont des problèmes de santé. non, c'est un problème majeur aujourd'hui. On sait que il y a entre 10 et 15 millions de personnes. Alors, les estimations varient. Elles varient essentiellement suivant les, tranches d'âge qui sont retenues pour faire les calculs. Évidemment, plus on avance en âge et plus la probabilité d'avoir une maladie chronique augmente. Mais disons que les estimations situent à peu près 10 à 15 millions de personnes qui sont considérées, euh, qui sont concernées, c'est-à-dire un quart de la population euh, âgée de, 15 à 64 ans, qui déclarent dans les enquêtes euh, des limitations fonctionnelles importantes ou qui bénéficient d'une reconnaissance de la reconnaissance des handicaps. J'ai dit d'emblée qu'on euh, s'était rencontré avec Anne-Marie sur le fait que nous travaillions sur le vivre avec des pathologies différentes. Quand on a construit ce, projet de recherche commun ensuite, on a voulu sortir de cette segmentation par pathologie et donc on est parti de euh, une autre idée qui était quand on a euh, une santé altérée, une santé fragilisée, quelle que soit l'origine euh, de cette dégradation, comment est-ce qu'on voit sa vie et, qu'est-ce que ça transforme dans sa manière de vivre et de travailler. C'est la raison pour laquelle on parlera de santé fragile. Euh, une santé fragile qui peut être liée euh, à un accident du travail, avec des séquelles d'accident du travail. Ça peut être lié à des maladies professionnelles. Alors, Typiquement, ce qu'on a rencontré, ce qu'on rencontre le plus, à hein, l'épidémiologie le confirme, c'est des troubles musculosquelettiques. Quand vous commencez à déclarer des troubles musculosquelettiques en lien avec l'activité professionnelle, euh, ça ne se résorbe pas en 15 jours, ça n'a rien à voir avec une grippe. Hein. Donc on, est sur des altérations, des douleurs durables, euh, qui sont parfois récupérables, parfois non. Hein. Euh, en termes de traitement. Ensuite, on a euh, des maladies aux origines extra-professionnelles, euh, type diabète, hypertension, alors cancer, bien sûr des cancers d'origine professionnelle, mais aussi des, cancers d'autres origines, le, le, sida, donc le VIH, les hépatites, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde, l'hémophilie, toutes les affections psychiatriques, les insuffisances cardiaques, les séquelles euh, d'AVC, euh, l'épilepsie, enfin, vous voyez, on peut faire une liste. Euh, si vous allez sur le site de l'OMS pour essayer de repérer la liste des maladies chroniques, vous allez voir que c'est une liste... Euh, alors, finalement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant de faire cette liste que de partir d'une idée simple, avec les progrès de la médecine, on pourrait dire que les progrès de la médecine fabriquent de la maladie chronique. Hein, parce qu'avant, quand, on annonçait à quelqu'un, monsieur, vous êtes séropositif hein, au VIH, euh, il savait que son espérance de vie était courte. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai pour beaucoup de pathologies, hein. de plus en plus, y compris pour les cancers. On voit énormément de retours au travail, notamment après un cancer du sein. C'était il n'y a encore pas si longtemps que ça. Pas vrai. Donc, euh, les progrès de la médecine permettent euh, de vivre euh, tout en étant malade, on peut dire, malade au long cours, et donc avec un traitement au long cours. Donc les progrès de la médecine sont sans doute une cause majeure euh, de cette évolution, qui fait que la maladie chronique n'est plus euh, marginale, elle, concerne de plus en plus de personnes. Alors c'est des maladies chroniques plus ou moins invalidantes, plus ou moins graves. Hein. Il y a des maladies chroniques qui peuvent nous mettre près de la mort. quand on annonce à quelqu'un qu'il a un cancer, en général, c'est un choc, hein, même si euh, dans la catégorie des cancers, c'est pour ça que je parle toujours des cancers et pas du cancer, il y a des cancers très très différents avec des pronostics très très contrastés. Mais euh, au-delà de ces différences, donc ce qui nous intéresse, c'est le vivre avec dans la durée. Et puis il y a une autre évolution majeure qui contribue à accroître le nombre de personnes qui vivent avec une maladie chronique, c'est le vieillissement euh, de la population et le vieillissement de la population active. Plus on va reculer l'âge de départ en retraite, plus on va trouver dans le monde du travail des salariés, des, actifs, euh, qui vivent avec une santé altérée. Et on verra aussi qu'il euh, y a un troisième facteur qui contribue à expliquer aussi l'augmentation des maladies chroniques, c'est les transformations du travail. Je reviendrai plus tard. Alors, ce qui est intéressant, et c'est ce, que disait euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une question dont on parle finalement assez peu. il peut y avoir une mobilisation euh, à la fois des scientifiques, des médias, de l'opinion publique, par exemple, sur euh, l'exposition cancérigène. disons que la problématique santé et travail est une problématique qui se développe. On voit que les gens sont de plus en plus sensibles à cette question-là. Mais le fait qu'il euh, puisse y avoir dans le monde du travail des gens qui travaillent ou des gens qui sont en recherche d'emploi et qui pourtant ont une santé euh, fragilisée, euh, s'interroger sur comment ils font, les difficultés qu'ils rencontrent, les stratégies qu'ils mobilisent pour dépasser ces difficultés, c'est une question qui est finalement assez très traitée. y compris d'ailleurs, on a travaillé avec des médecins du travail, on a essayé de voir comment est-ce que le médecin du travail pense son activité professionnelle, il la pense d'abord comme comment préserver les salariés euh, des atteintes de leur santé liées au travail. Mais il faut vraiment pousser l'entretien pour qu'ils arrivent à une deuxième face quand même de leur mission qui est une fois qu'on a une santé fragilisée, euh, comment faire en sorte qu'elle ne le soit pas encore un peu plus par le travail, comment faire en sorte que le milieu de travail ne soit pas un milieu excluant, hein, qui, renvoie finalement à, Pôle emploi euh, tous ceux qui sont en inaptitude ou en restriction d'aptitude. On a un peu tous tendance à penser, et c'est aussi ça qui fait l'invisibilité de cette question, que finalement, quand on est malade, on est en arrêt maladie. Et donc, on n'est pas au boulot. Et donc, logiquement, ne se maintiennent en activité professionnelle, ne sont euh, présents au travail que ceux qui sont en bonne santé, ce qui est totalement faux. Ce qui contribue aussi à l'invisibilité sociale, c'est la discrétion des personnes concernées sur le sujet. Étant donné le marché de l'emploi, étant donné euh, les risques de perte de son employabilité, pour reprendre cette jolie formule, euh, les gens ont peur, les gens craignent euh, craignent de dire qu'ils ont des problèmes de santé. Ce n'est pas quelque chose que, vous allez mettre en avant dans un entretien de recrutement déjà. Euh, ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous allez dire au médecin du travail, parce que vous n'êtes pas toujours bien mm. sûr que le médecin du travail ne va pas, euh, enfin, qui, va être euh, exigeant quoi, du point de vue de, du du secret professionnel. Vis-à-vis des collègues, euh, on peut se dire aussi comment vont-ils interpréter cette information Est-ce que du coup, je ne vais pas porter l'étiquette, le, stigmate de celui qui, parce qu'il a une santé fragile, euh, est peu fiable, moins productif, euh, sera souvent absent, sera celui finalement sur qui on ne peut pas compter, ou celui qu'il faudra ménager. Et donc si on doit le ménager, ça voudrait dire que la charge de travail va nous revenir à nous. Euh, qui devront assurer à sa place, d'une certaine manière. Donc les gens ont plutôt tendance à, se taire. C'est renforcé aussi par les consignes qui sont données par les associations de défense des malades, voire même par les médecins du travail, qui disent en milieu professionnel, si vous pouvez éviter de dire, c'est-à-dire quand, votre maladie ne se voit pas, évidemment, si vous arrivez dans une chaise roulante, voilà. Mais si la maladie ne se voit pas, euh, si vous pouvez éviter de dire, eh bien, évitez. C'est une option qui a un coût lourd. Elle a des bénéfices hein, de la prévention du stigmate, mais elle a un coût très lourd. C'est-à-dire que du coup, la gestion de la compatibilité entre l'état de santé, les exigences liées à un état de santé fragilisé, et les exigences professionnelles, la gestion de cette compatibilité, elle est portée sur les épaules de la personne concernée seule. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de négociable, d'aménageable, euh, avec, les, collègues ou avec euh, l'entreprise. Alors, on sait quand même que, euh, ce n'est pas non plus une révélation, hein, vous vous en doutez, que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens se testent, que la maladie, les problèmes de santé constituent un risque accru de limitation d'incapacité professionnelle, de limitation de l'activité, de perte ou de changement d'emploi et d'absentéisme au travail c'est pas un atout hein, d'arriver dans le monde du travail avec des problèmes de santé, surtout euh, dans le monde du travail aujourd'hui. On peut dire que c'est le poids euh, de la vie avec la maladie et la difficulté à soutenir cette condition dans les milieux professionnels aujourd'hui euh, sont, un peu différents suivant les, milieux socio-économiques. Hein si, vous, je prends l'exemple du BTP, parce que je, travaille beaucoup dans le BTP depuis 3-4 ans maintenant, quand un ouvrier du BTP euh, a un problème de santé, que ce soit des séquelles d'accident du travail, un cancer ou peu, maladie de Crohn, sclérose en plaques, enfin bon, très vite, la plupart du temps très vite, euh, il, va être licencié. Il faut, le milieu du BTP, c'est un secteur d'activité où il y a une forte pénibilité du travail. Euh, les marges de manœuvre pour mettre en place des reclassements sur des postes dits allégés, moins coûteux physiquement, ces marges de manœuvre euh, existent dans les grosses boîtes, type euh, Vinci, Bouygues, etc., mais pas dans les PME. Et le secteur du BTP, c'est essentiellement en majorité des petites entreprises. Donc les marges de manœuvre sont réduites. monde dit, qui pend au nez, si je puis dire, euh, d'un travailleur du bâtiment quand il a un problème de santé, c'est pas l'emploi. Euh, c'est moins vrai dans d'autres secteurs. Et là, par exemple, justement avec Anne-Marie et une autre équipe de collègues, on travaille dans une fonction publique territoriale, une grosse municipalité, où ils ont une liste d'attentes de, fonctionnaires euh, en attente de reclassement qui s'accroît et dont ils ne savent plus que faire. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas euh, où il pourrait mettre euh, les personnes en attente de reclassement pour raison de santé. Donc c'est ça qui a motivé euh, la demande de, coopération avec notre équipe du CNAM. Et donc on a une convention avec... Alors, ce que je décris là hein, brièvement hein, à propos d'une collectivité territoriale, c'est vrai dans, toute la fonction publique dans la fonction publique, il est beaucoup plus difficile de licencier quelqu'un parce qu'il a une restriction d'aptitude, voire il est considéré par la médecine de prévention comme inapte. Donc il faut à ce moment-là effectivement penser reclassement. Mais reclassement où, comment, à quelles conditions euh, La reprise d'une activité professionnelle après euh, des traitements lourds, euh, après un arrêt long, sera d'autant plus difficile qu'on exerce un métier qui est peu qualifié, dur physiquement, que les marges de manœuvre pour les reclassements sont donc réduites par le faible niveau de qualification initiale. Euh, et la pénibilité du travail euh, va euh, accroître les problèmes de santé au travail. Alors, finalement, la, question qu'on pose à travers cette recherche, action, c'est ben, quelle est la place aujourd'hui des, gens, des gens qui ont une santé fragilisée dans le monde du travail et quelles seraient les conditions d'un travail soutenable. Je reviendrai sur la définition du travail soutenable. Quelle peut être la place des personnes qui ont une santé fragilisée dans un contexte qui est caractérisé par des transformations majeures Je retiens essentiellement trois grandes transformations. La précarisation, l'intensification et l'individualisation. Si on veut essayer de, faire une synthèse de tout le, stock des analyses disponibles dans les sciences du travail, euh, autour de quelles sont les grandes transformations du travail aujourd'hui, c'est souvent euh, ces, trois pôles qui sont... Après, on peut, on peut détailler. Hein. Si on parle de précarisation, évidemment, il y a la précarisation de l'emploi. Euh, c'est un scoop pour personne. Euh, mais il faut penser aussi précarisation du travail, et pas seulement précarisation de l'emploi. quand on parle de précarisation du travail, ça veut dire que le travail qu'on est amené à faire est un travail qui va changer euh, et qui change aujourd'hui à un rythme soutenu. Du fait euh, euh, du développement de la mobilité professionnelle, hein, on nous dit dès l'école que maintenant c'est fini l'idée qu'on va exercer un métier tout au long de sa vie, on va être obligé de changer de métier. on parle aussi de, développement de la polyvalence hein, qui introduit aussi ces changements-là. mobilité géographique plus ou moins imposée, tout ce qui est réorganisation interne, euh, des, nouveaux organigrammes qui reconstituent donc euh, de nouvelles équipes sur la base de nouvelles tâches. Euh, le turnover de l'encadrement, à chaque fois que vous avez un nouveau chef qui arrive, il va bah, marquer son arrivée, en général par l'introduction d'un changement, un changement en termes notamment de division, de répartition des tâches, d'organisation du travail et puis euh, cette permanente réorientation des objectifs. Euh, l'intensification du travail, c'est bien sûr la question des cadences, euh, mais ce n'est pas seulement la pression temporelle, hein. c'est aussi le fait que quand on parle d'intensification du travail, c'est en termes de densification du travail ou en termes de complexification du travail. Mmh. L'intensification du travail se mesure notamment dans le fait qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, il est difficile de euh, tenir le travail à distance de la vie privée. Euh, on, arrive à la maison avec du boulot, on répond à ses mails euh, pendant les congés, pendant les week-ends, on reçoit des coups de fil, etc. Individualisation du travail. <coughs> disons que tout ce qui, tous les apports euh, mais pas que les apports, hein, parce qu'il faut quand même arrêter de, faire Walt Disney et considérer que les collectifs de travail, c'est juste le bonheur partout tout le temps. Euh, des fois, euh, l'enfer, c'est les autres, hein, comme disait ça. disons que, en tout cas, le fait de pouvoir travailler avec des collègues et s'entraider entre collègues, se transmettre de l'information, se dépanner, transmettre les savoir-faire, etc., soutenait, soutenait chacun face aux difficultés du travail. Aujourd'hui, l'individualisation laisse chacun beaucoup plus seul. Et cette individualisation, elle est notamment développée par l'intensification du travail. Plus, on est, plus le travail s'intensifie, moins il y a de temps pour échanger euh, et développer les relations entre collègues. L'individualisation de la GRH, individualisation euh, des... On parle, plus de on parle moins de qualification et beaucoup plus de compétences. Compétences, euh, c'est individuel. Euh, individualisation des carrières, individualisation euh, des horaires, euh, des rémunérations, individualisation des procédures d'évaluation, entretien annuel d'évaluation individuelle, etc., Et puis donc la précarité des collectifs de travail, des appartenances de métier du fait de, la mobilité que j'évoquais précédemment. Bref, tout ça concourt, ces trois grandes évolutions, à augmenter les exigences et à réduire les ressources pour faire face aux exigences. Ça a un impact très net en termes de dégradation de l'employabilité de la main-d'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire Dégradation de l'employabilité de la main-d'œuvre ben, Ça veut dire qu'il y a une fragilisation de la santé physique et mentale au travail, attestée par beaucoup d'enquêtes euh, épidémiologique, mais il y a aussi une fragilisation de l'insertion euh, économique. Quand, euh, quand on revient euh, dans le monde du travail ou quand on cherche à se maintenir dans le monde du travail, alors qu'on a des problèmes de santé, on, on, voit que bien souvent, les personnes concernées se voient attribuer en priorité des postes qui sont jugés moins intéressants, des postes qui comportent moins de responsabilités. C'est aussi euh, au placard qu'on peut rencontrer beaucoup de personnes ayant des problèmes de santé. Euh, et puis enfin, euh, je pense que Pôle emploi en concentre énormément, puisque nombre d'entre eux sont, licenciés. Le, taux de chômage des personnes qui ont une reconnaissance administrative du handicap, la RQTH, est le double de celui de l'ensemble des personnes de, la même euh, tranche d'âge. ces transformations fabriquent de la pénibilité du travail, pénibilité du travail qui fabrique de l'usure prématurée, qui produit donc une santé euh, altérée, et ce bien sûr de façon accrue plus on avance en âge. Si on regarde les choses maintenant d'un point de vue plus existentiel, j'allais dire, c'est-à-dire du point de vue de la personne Confronté est euh, à l'annonce euh, d'une maladie grave, durable, euh, qu'est-ce qui peut se passer là dans sa vie D'abord, on va, déjà faire un premier constat. <coughs> L'annonce de la maladie ou la découverte de la maladie, que ce soit suite à un accident, encore une fois, peu importe l'origine, peut constituer, peut constituer, constitue souvent un choc. Euh, alors le choc peut être plus ou moins traumatique, mais euh, ça peut constituer un choc. Bien sûr, autrement dit, quand on, comment est-ce qu'on identifie qu'il y, a eu un choc C'est quand dans la manière dont la personne parle, euh, elle, traduit le fait que pour elle, il y a un avant et un après. Sa, vie a été traversée par un, événement qui fait rupture. Et du coup, elle, voit sa vie d'avant et elle voit la vie maintenant. Donc on perçoit bien qu'il s'est passé là un événement grave qui introduit une rupture, une rupture biographique dans le cours d'une vie euh, qui était jusque-là euh, euh, à l'abri, on va dire, de l'épreuve de, la maladie. Cette, cette, épreuve euh, elle, est révélatrice euh, d'abord des inégalités socio-économiques. On, voit euh, très très bien combien est-ce que... <coughs> Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple elle ben, Être diabétique, quand, on, quand, on, est sans papier, travaillant au noir dans des entreprises du BTP par exemple, et euh, étant logé euh, parfois à la rue, parfois dans des foyers euh, d'hébergement, enfin dans une précarité sociale extrême, ce bah, c'est pas du tout la même chose que d'être cadre supérieur et diabétique. Parce que, si vous voulez, le, diabète suppose une attention à son rythme de vie, à son alimentation, au, traitement, une régularité que celui qui vit dans une extrême précarité, ce euh, c'est pas conciliable avec sa vie extrêmement précaire. La maladie, elle est aussi révélatrice des fonctions psychologiques et sociales du travail. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, les, personnes à qui on annonce la maladie n'ont, euh, alors peut-être pas immédiatement, mais très vite euh, se pose la question de mais comment est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler Et on perçoit chez eux la peur de perdre leur travail, le désir de se maintenir dans une activité professionnelle. Les principales euh, raisons évoquées, c'est euh, bien sûr le fait de maintenir ses revenus, hein. mais c'est aussi fondamentalement le désir de continuer à travailler pour lutter contre la maladie. Travailler, c'est ne plus, c'est ne pas rester seulement socialement un malade, qui est en permanence renvoyé à son statut de malade et à son activité de malade devant se soigner, aller à ses consultations médicales et être dans une économie de soi dans la vie pour surtout se préserver de toute dégradation supplémentaire. Travailler, c'est enfin pouvoir avoir une place comme les autres, euh, penser à autre chose que la maladie et euh, donc résister aussi. Le, travail est souvent considéré comme un instrument de résistance à l'emprise de la maladie sur l'ensemble de sa vie. Et puis, il y a encore un autre élément qui est déterminant, c'est l'attachement qu'on peut avoir à son métier. Euh, alors, dans les interrogations, euh, sont nécessairement posées dans, quand on est confronté à ce genre de choses. Et je parle de maladie, mais je pourrais parler, si vous voulez, de, seniors. Hein. Euh, quand on avance en âge, euh, on n'a pas nécessairement euh, une maladie chronique ou une sclérose en plaques. Mais il n'empêche que on a toute une série de, on va dire, de, troubles, de limitations, d'empêchements, des choses qui peuvent faire que on se dit de du travail, je veux dire. Euh, et, et, on peut regarder un rôle d'œil toutes ces réformes qui conduisent à reporter toujours un peu plus loin euh, la date de, du, départ en retraite. Euh, en même temps que ce qu'on remarque aussi, c'est l'attachement au travail. Le, passage à la retraite est un moment qui n'est pas simple. Hein. Les gens ne partent pas euh, en retraite euh, en disant « Waouh, super !» D'ailleurs, je vous recommande de, lire euh, le dernier numéro, parce que je crois qu'il a dû paraître la semaine dernière, le dernier numéro de la nouvelle revue de psychosociologie sur la retraite. C'est aussi un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est vraiment important de savoir comment est-ce que se passe cette transition-là. C'est aussi une rupture biographique. Alors, euh, <coughs> dans la tête des gens, et d'un peu tout le monde, et donc de la vôtre aussi, et de la mienne sans doute, on sait que le travail, n'est pas nécessairement bon pour la santé. Euh, mais on sait aussi que le travail n'est pas nécessairement euh, pathogène. Et on sait que le travail, c'est en fait la plupart du temps les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des côtés pénibles, des côtés coûteux, des côtés même parfois dangereux, et en même temps, euh, le travail, c'est aussi euh, ben, ce qui nous tient vous, bien souvent. Euh, je voudrais juste dire au passage que comme il y a eu beaucoup de bruit fait, et à juste titre, hein, sur les suicides dans le monde du travail, on aurait dû immédiatement après dire que les suicides chez les chômeurs sont beaucoup plus fréquents que les suicides dans le monde du travail on a quand même, si vous voulez, quelques éclairages. On parlait tout à l'heure du dopage, euh, c'est-à-dire, euh, là, on vient de terminer avec des collègues sur euh, la consommation de substances psychoactives. Alors, c'est un mot un peu lourd, mais ça veut dire tabac, alcool, drogue, médicaments. Hein, psychotropes, somnifères, antidépresseurs, antidouleurs, etc. Donc, on, voit que la consommation de substances psychoactives en lien avec le travail va aujourd'hui en augmentant. D'accord Et c'est pas seulement l'alcoolique de service, quoi. C'est euh, monsieur et madame tout le monde qui a des troubles musculo donc des douleurs, et qui, pour pouvoir continuer à travailler, prend des calmants. Euh, ou vous avez des gens hyper stressés qui n'arrivent plus à trouver le sommeil le soir parce qu'ils euh, ont la tête pleine des préoccupations professionnelles et qui, ont besoin de prendre un somnifère ou de fumer un joint, ou de boire un verre de whisky. Enfin bref, toujours est-il que les enquêtes épidémiologiques montrent aussi que les chômeurs consomment plus de substances psychoactives que les travailleurs. Donc voilà, on a beau dire que le travail c'est pas bon pour la santé, euh, certainement, euh, mais pas que. Et quand on n'a pas de travail, euh, on voit justement peut-être la part plus positive du travail. En tout cas, chez les personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont une santé fragilisée, c'est-à-dire nous tous, euh, parce que si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera de toute façon demain. Vous connaissez à peu près euh, euh, le scénario, il est le même pour tout le monde. Donc, il y a un rapport ambivalent au travail quand on a une santé altérée. On, a envie de, maintenir son activité professionnelle, en même temps on a peur que ça contribue à dégrader la santé. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir construire des compromis C'est euh, cette question fondamentale. Comment est-ce qu'on va pouvoir construire son travail de manière à le rendre vivable, supportable, Et épanouissant même Et effectivement, on voit que euh, les personnes développent, construisent des processus de régulation, de compensation. On a souvent tendance à penser que celui qui a une restriction d'aptitude, voire une aptitude de la médecine du travail, est quelqu'un qui est essentiellement défini par ses déficits. Il ne peut plus, il ne peut pas. D'accord Pas de support de charge l'autre, pas de station debout, pas de. etc. Or, en fait, on s'aperçoit que l'expérience de la maladie, l'expérience de la santé altérée, est source de développement de nouvelles compétences. ça, pour intégrer cette idée-là, c'est pas toujours évident. Donc, on le voit aussi à propos des seniors. On a toujours tendance à dire que les seniors, euh, c'est bien beau de reculer l'âge de départ en retraite, mais euh, comme il y a des tas de choses qu'on n'arrive plus à leur faire faire parce que, euh, comme ils sont seniors, ils ne peuvent plus, ben, après remplir tous les placards de l'entreprise, on ne voit pas très bien ce qu'on va pouvoir faire d'eux. ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, avec l'avancée en âge, se développent aussi des stratégies de compensation, qui sont très bien mises en évidence, notamment par les ergonomes, qui montrent que l'expérience permet d'anticiper. Et parce que euh, les seniors anticipent, du coup, ils s'économisent plus que euh, quelqu'un qui démarre dans, un métier. Seulement, pour pouvoir développer ces stratégies de régulation et de compensation, il faut avoir des marges de manœuvre. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine euh, liberté dans la manière d'organiser votre travail. Si vous savez que du fait de, votre, euh, vos problèmes de santé, euh, le matin, vous êtes en forme, vous allez pouvoir assurer. L'après-midi, ce sera plus difficile. Alors, il faut que vous puissiez organiser votre journée de travail en fonction de la connaissance que vous avez de votre état de santé. vous pouvez donc faire plus le matin, mais trouver un rythme différent pour l'après-midi. Si vous travaillez sur un poste où le rythme de travail est cadencé, n'est pas vous qui avez la maîtrise du rythme, du coup vous êtes coincé dans un système qui ne vous laisse pas de marge de manœuvre. Ce système-là, il va aggraver les problèmes de santé et à terme, il va exclure la personne du monde du travail. Donc, l'exigence de marge de manœuvre, qui est un, des fondamentaux des recommandations ergonomiques, hein, euh, est essentielle dans toutes ces situations-là. Et dans toute la mesure du possible, il va aussi falloir pouvoir faire reconnaître donc cette autre manière de travailler. Tout le monde n'a pas nécessairement ni intérêt ni besoin de travailler de la même manière. Euh, donc il faut que chacun puisse singulariser ses manières de faire euh, et fasse reconnaître que, euh, aussi bien au plan technique, relationnel que axiologique, c'est-à-dire au plan des valeurs, euh, la personne qui vit avec une santé fragilisée peut apporter des choses aux autres. On y reviendra. Vous pouvez me dire, bien sûr, sur toutes ces questions-là, on ne vous a pas attendu pour faire quelque chose, donc il y a déjà toute une série de dispositifs qui existent. Par exemple, la reconnaissance euh, de la qualité de travailleur handicapé, par exemple, les possibilités d'aménager les postes de travail, bien sûr. Ce sont là des formes de compensation instituées aux altérations de la santé. Ce qu'on remarque, c'est que bien souvent, ces compensations ne sont pas suffisantes. Ce que nous ont dit les personnes rencontrées dans le cadre de notre travail, euh, c'est que, d'abord, souvent, ces compensations ne sont pas suffisamment pensées jusqu'au bout. Par exemple, euh, si vous aménagez euh, un poste de travail ou des horaires de travail, Restriction de porte de charge lourde, typiquement. Euh, si la personne se voit euh, attribuer une restriction de porte de charge lourde, euh, <coughs> si vous ne modifiez pas l'organisation du travail, la charge lourde qu'elle ne portera pas, c'est le copain d'à côté qui va la porter. Alors il va accepter de la porter un temps. <coughs> à la fin, il va finir par penser que lui aussi il a mal au dos et s'il continue comme ça, euh, lui aussi, il va avoir une restriction d'aptitude. Typiquement, il y a beaucoup de milieux professionnels où euh, ça fonctionne à, l'ancienneté, on va dire. C'est-à-dire que les jeunes recrues ou les intérimaires font le travail le plus pénible, pendant que ceux qui ont un peu plus d'ancienneté et qui euh, sont dans des, statuts d'emploi plus sécurisés euh, essayent, eux, de se préserver des activités moins, éprouvantes. C'est un principe même instauré dans la fonction publique, hein, puisque quand vous êtes euh, jeune enseignant, vous êtes affecté euh, dans des établissements scolaires du 9-3 où la vie est vraiment compliquée, pendant que dès que vous avez un peu d'ancienneté, vous pouvez prétendre à rejoindre un établissement du côté de la côte varoise, par exemple, ou voilà. Et même chose, quand vous posez votre candidature pour euh, devenir euh, surveillant de prison, euh, vous avez, toutes les chances d'être affecté à Fresnes, à Fleury, c'est-à-dire dans des grosses maisons d'arrêt de la région parisienne. grosso modo, vous devez gérer entre 130 et 140 personnes à vous seul, mais que dès que vous avez un peu d'ancienneté, vous pouvez demander la maison d'arrêt de Saint-Malo euh, c'est beaucoup plus sympa. Et puis, euh, si vous avez 15 détenus à l'étage, euh, vous avez fait le plein. Donc, voilà, c'est un principe de base qu'on retrouve toujours. Mais c'est un principe qui est très coûteux parce que ça produit évidemment de l'usure prématurée des jeunes. la deuxième critique qui est souvent faite aux compensations instituées, c'est que ces compensations, elles sont peu modulables. Si vous êtes RQTH, vous êtes RQTH. Bon, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de le, faire savoir. Si, vous, si on vous met en mi thérapeutique, vous êtes en mi thérapeutique. Vous ne pouvez pas un jour être en mutant thérapeutique et un mois après ne plus l'être et puis le Or, la, maladie, elle, est l'impact de la maladie, si vous voulez, est beaucoup plus fluctuante que, En fait, ces formes de compensation sont plus pensées pour des handicaps stabilisés que pour euh, des maladies chroniques euh, qui peuvent être euh, voilà, avec des hauts et des bas. Et puis surtout, fondamentalement, ce que les gens disent, c'est que ces aménagements sont stigmatisants. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend un 8-temps thérapeutique, il est à peu près sûr qu'il a là une étiquette et que sa carrière, il peut s'asseoir dessus, sa promotion, il peut s'asseoir dessus, euh, les dossiers euh, sensibles, intéressants, euh, <coughs> stimulants, ce ne sera pas pour lui, etc il y a des voies d'amélioration possibles. Quand on regarde, c'est toujours intéressant de voir pas simplement ce qui ne va pas, mais aussi euh, quand ça va, quand ça va mieux, les expériences réussies. Quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit bien souvent les expériences réussies, c'est des expériences qui mélangent, qui s'appuient à la fois sur des dispositifs légaux, institués, mais aussi sur des arrangements locaux. On n'est pas obligé à chaque fois de mobiliser euh, le mi thérapeutique, par exemple. Parfois, il y a des arrangements euh, des aménagements euh, qui peuvent être mis en place au niveau des équipes euh, sans que ça passe par la direction des ressources humaines, etc. Ce qui est fondamental aussi, c'est vraiment de pouvoir dire les difficultés qu'on rencontre, de ne pas rester dans la clandestinité et dans la honte d'une santé altérée. Créer des milieux professionnels, je me souviens par exemple de cette jeune femme euh, on lui annonce qu'elle euh, a une euh, insuffisance rénale, elle devrait être dialysée trois fois par semaine. Elle, venait d'avoir son premier bébé. Elle arrive au travail à l'issue de, ce diagnostic effondré. Et elle dit à ses collègues, je ne sais pas comment, je vais vivre, trois, trois dialyses semaine, mais ma vie est transformée, est-ce que je pourrais avoir d'autres enfants Et, qu'est-ce qui va en être de ma carrière et, dans mon couple, qu'est-ce que ça... Enfin, elle arrive pleine de cette révélation et elle dit qu'elle a été stupéfaite de réaliser que le fait qu'elle ait, elle, osé, mais sans qu'elle ait pensé d'ailleurs, parce que je crois qu'elle était tellement pleine de cet événement qu'elle venait d'apprendre qu'elle n'a pas pensé, elle n'a pas anticipé les risques qu'elle prenait en parlant d'enfants. En fait, ce que ça a suscité, c'est des levées de couvercle partout. Elle, a assez rendu compte que une collègue, elle, oui, elle était absente trois mois, mais elle était absente trois mois parce qu'elle avait eu un cancer et donc elle, a fait pas de chimio, mais elle a fait de la radiothérapie, et ça a été un temps. Et l'autre, euh, elle est diabétique et euh, elle, va dans les toilettes pour euh, faire. Vous voyez, finalement, la levée du tabou rend voilà, un échange possible sur euh, cette question de, la maladie au travail. Il y a un autre principe de base aussi, c'est que la maladie euh, ou le handicap, hein, ça ne peut pas être une ronde de situation, du, genre euh, je suis le malade de service, donc <laughs> je suis content d'être avec vous, mais je ne peux pas faire grand-chose, voyez. Parce que ça, ça ne peut pas durer bien longtemps quand même, évidemment. D'abord aussi parce que c'est difficilement soutenable pour quelqu'un de voir les autres, les collègues, s'agiter dans tous les sens, euh, alors que soi-même, euh, on est un peu mis sur la touche et, et, inactif, improductif. La question qui se pose toujours, c'est euh, si, je, si je reçois de l'aide de mes collègues, il faut que je puisse rendre. Il n'y a rien de pire que de ne pas vouloir rendre. Être en situation de ne pas pouvoir rendre, être en situation de, euh, se voir discrédité dans sa capacité à rendre. Euh, c'est d'ailleurs ce qui rend très douloureux l'assistance. Hein, pour les personnes qui vivent en assistance, qu'on puisse penser qu'ils n'ont rien à rendre en retour de l'assistance qu'ils reçoivent. Euh, sur cet autre registre, je vais prendre un exemple. Euh, un, exemple d'une expérimentation réussie. Il s'agit de... On, a travaillé, pour cette recherche, on a travaillé dans différentes entreprises, une du secteur du travail industriel, une autre euh, du secteur du... quest Nettoyage industriel, euh, intérimaire, une entreprise de travail intérimaire, et grande distribution, non alimentaire. Et euh, donc on est allé dans ce, grand magasin, euh, par la porte, si je puis dire, de la médecine du travail, faire toutes sortes d'entretiens. Et on a notamment rencontré une euh, vendeuse qui, suite à un cancer du sein, avait des problèmes de, de, bras et donc était en restriction de port de charge lourde par la médecine du travail. Restriction de port de charge lourde, quand vous êtes vendeuse et que vous devez réinsérer et à votre rayon, c'est compliqué. En fait, elles avaient trouvé dans, dans, l'équipe des vendeuses à euh, c'est un grand magasin qui se trouve dans le cœur de Paris, il y a beaucoup de clients qui sont des clients étrangers. Euh, parler l'anglais, c'est un plus pour la vente. Cette vendeuse qui a un, bras handicapé euh, parle anglais, elle se débrouille en anglais. Donc, ses collègues portent les, cartons qu'elle ne peut pas porter. Et quand les collègues voient arriver un client qui, n'arrive pas à gérer le client parce qu'elle ne parle pas, euh, elle lui adresse. Et les primes, les primes sont des primes collectives à la vente. Et donc, le fait que la collègue arrive à vendre à des étrangers augmente les primes de tout. Donc, il y a du donnant-donnant de part et d'autre. Et c'est une alliance, qui permet euh, les compensations durables que sinon on est sur des compensations euh, fragiles. Hein. Euh, il faudrait que je me dépêche, je crois. Vous avez jusqu'à quelle heure on, on, arrête Jusqu'à... Euh, il faut qu'on ferme à 8h30. D'accord. Ça va coup Ah oui, oui. il arrive que euh, on soit contraint à penser non plus aménagement, mais reclassement. C'est-à-dire, euh, euh, il n'y a plus de possibilité de d'aménager le poste de travail pour se maintenir dans son métier. Il y a trop de pénibilité dans le métier en question. Je pense par exemple, là en ce moment, on travaille dans des EHPAD ou dans des crèches vous euh, travaillez en crèche, grosso modo, vous travaillez à quatre pattes toute la journée quand même. Mm. Et vous travaillez en EHPAD, vous travaillez toute la journée courbée en deux. Et les ports de charge lourde, ben, attention. Alors, on sait, si vous voulez, qu'il y, a des secteurs d'activité, des milieux professionnels qui sont physiquement difficiles, mais aussi psychiquement difficiles. <coughs> Les pattes, c'est quand même... Euh, Je veux dire, c'est plus une maison de retraite, quoi. Euh, les EHPAD, c'est pas des maisons de retraite, c'est vraiment de la fin de vie euh, et, des dégradations somato-psychiques euh, très très lourdes à, accompagner et à porter. J'étais perturbée dans mon, raisonnement par la on parlait de ça cet après-midi, sur euh, les, services où on va concentrer les personnes euh, reclassées. Euh, en tout cas dans la collectivité territoriale dans laquelle on intervient en ce moment, les, endroits où on trouve beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé reclassés, c'est dans les cimetières, c'est dans les musées, c'est aux eaux, et c'est euh, aux archives. Tout de suite, là, vous avez compris que vous êtes dans, des milieux de travail euh, Bon, alors, euh, le reclassement, le reclassement, ça veut dire le deuil euh, de son métier. Et ça veut dire aussi la construction d'un nouveau projet professionnel, qui ne va pas de soi du tout. que, en général, quand on, quand on est dans des bilans de compétences ou quand on est dans la construction d'un projet professionnel, on va s'appuyer sur ce qu'on a fait avant pour essayer de se projeter sur euh, demain. On sait ce qu'on peut faire dans tel, type de situation, donc sachant ça, ça donne à penser ce qu'on pourrait faire comme autre métier demain. Là, on ne peut plus raisonner comme ça. On ne peut plus raisonner comme ça parce que la, santé euh, est fragilisée, donc ce qu'on a su faire hier, ça ne veut pas dire qu'on saura le faire demain. Donc euh, il faut en fait, euh, c'est en situation, c'est en expérimentation qu'on peut savoir. Euh, par exemple, dans, cette collectivité territoriale, ils ont installé un dispositif qui s'appelle Vie pour aider les gens à, penser ce qu'ils pourraient faire comme autre métier. Donc Vie Mon Job, ça veut dire que vous êtes, vous êtes auxiliaire vous êtes soignante on n'est vous ne pouvez plus, la médecine du travail vous dit euh, ça suffit, stop, euh, voilà, vous allez vous casser définitivement. Donc vous ne savez pas trop euh, ce que vous pourriez faire comme travail. Vous rentrez dans le dispositif du Mon Job et là vous allez observer et un peu faire le travail d'un autre métier en situation pour voir si ça vous intéresse, mais aussi si vous pouvez physiquement, psychiquement, euh, vous orienter euh, par là. C'est pas nécessairement simple de construire un projet professionnel parce que souvent on nous avait jamais demandé de faire un projet professionnel. Hein. on va dire que c'est la vie qui a décidé pour nous de quel métier on faisait. Euh, parfois même on a été amené à s'orienter vers des métiers qui ne correspondaient pas à nos vieux rêves d'enfants <coughs> ou d'adolescents. il faut se sentir autorisé légitime à poser la question de qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui du temps qui me reste à vivre. Ça, le vieillissement fabrique ça, mais aussi la maladie fabrique ça. Et à fortiori, quand on a une maladie euh, qui naît très jeune, euh, très vite, on, on, a un autre rapport à sa propre vie et au temps de la vie. On sait que la vie est courte. Euh, la, finitude commence à avoir un sens. Du coup, ça conduit à avoir des questionnements euh, radicaux. Euh, comment ne plus perdre sa vie à la gagner on peut réaliser qu'en fait le travail qu'on faisait, on le faisait par habitude, on le faisait parce qu'on l'a surfait, on le faisait parce que la vie est ainsi faite, parce qu'il faut aider les enfants, parce que voilà, s'il faut gagner sa vie. Mais, mais, qu'en fait, c'est pas quelque chose dans lequel on s'épanouit quelque chose qui progressivement insupporte. Et donc il est temps, enfin, d'oser euh, exprimer un désir. Ça veut dire aussi faire des choix, et ça c'est pas simple. Faire des choix, ça veut dire renoncer à certaines choses. Euh, en sachant que la, vie avec une maladie aussi, elle est, c'est compliqué, traversée par des exigences contradictoires. Les gens veulent à la fois la sécurité, par exemple se maintenir euh, dans la fonction publique, parce que, ou se maintenir dans un contrat de travail, un CDI, parce que euh, on se dit, ma foi, si je dois reprendre un arrêt, euh, et a fortiori si l'arrêt maladie doit être long, je suis mieux couverte par un contrat CDI que par une activité d'indépendant. mais en même temps, si j'ai, mais en même temps, je suis coincée dans le dans les contraintes du salariat. C'est pas moi qui décide de mes horaires, c'est pas moi qui décide de mes temps de congé, c'est pas moi qui décide de la cadence. Si je suis euh, auto-entrepreneur, si je suis euh, indépendant, je pourrais décider de ne travailler que le matin ou que l'après-midi. Que... Oui. Donc plus de... C'est ces contraintes-là tout le temps. Fondamentalement, euh, mais ça c'est pas propre aux personnes qui ont des problèmes de santé, hein, je crois qu'on est tous en train de décoller euh, un équilibre euh, entre deux aspirations qui sont aussi fondamentales l'une que l'autre. Le désir de reconnaissance, c'est-à-dire être reconnu par les autres, euh, avoir une existence sociale, une place sociale, avoir une visibilité sociale, rien de pire que d'être invisible. caractéristiques sont invisibles, il y a beaucoup de gens dans la société qui sont invisibles. et en même temps, alors, le désir de reconnaissance, ça nous pousserait plutôt à être en conformité avec les attentes des autres. Si on veut être reconnu par son chef, euh, vous le saurez d'autant plus facilement que vous êtes bien conforme à ce qu'il attend de vous. Mais euh, ça risque de se payer par un défaut de reconnaissance de votre désir propre. Donc comment affirmer un désir propre tout en cherchant à se faire reconnaître par les autres Je vais conclure peut-être sur ces, sur ces deux idées, la, notion de travail soutenable et la notion de milieu de vie, milieu de travail capacitant. Cette notion de travail soutenable, elle nous vient de, plutôt de l'ergonomie. Euh, on, considère qu'un travail est soutenable quand euh, il ne comporte pas de contraintes et de nuisances qui peuvent provoquer, pas nécessairement immédiatement, mais à terme, des pathologies, sont des pathologies durables, peuvent être même irréversibles. Donc on va dire qu'un travail est soutenable s'il ne comporte pas de nuisances et de contraintes néfastes euh, à la santé. Deuxième critère, un travail est soutenable s'il tolèrent tolère une large diversité entre les individus et s'il n'évince pas les salariés qui rencontrent des difficultés. Le fait, par exemple, qu'on a aujourd'hui de plus en plus de seniors euh, au chômage est le signe que le monde du travail aujourd'hui, dans beaucoup de situations, n'offre plus un travail soutenable. Ça veut dire que tous ceux qui ont, dès qu'on commence à avoir un problème de santé, le risque majeur, c'est l'éviction. Donc euh, ça montre bien, ça révèle que le travail aujourd'hui n'est plus soutenable. Et, ça devrait révéler à ceux qui sont encore en activité et encore bien portants que leur avenir est sombre. Euh, donc, tolérer une large diversité entre les individus, ça suppose effectivement cette fameuses marges de liberté dont je parlais tout à l'heure, qui sont les marges de liberté sur lesquelles les agronomes insistent toujours. Les marges de liberté en termes d'organisation de son temps de travail, en termes d'adaptation de ses gestes de travail, en termes de construction de modes opératoires personnalisés et bien sûr en termes de possibilité de coopérer avec les collègues. La notion d'environnement capacitant, euh, c'est l'idée qu'on puisse euh, tout au long de sa vie entretenir ses euh, capacités productives mais aussi ses capacités d'autonomie et de la être Ce qui est frappant, je trouve, dans la collectivité territoriale dans laquelle on est actuellement, mais c'est vrai aussi dans le BTP, euh, c'est le fait que vous, rentrez dans le monde du travail avec une qualification, euh, une formation, où vous avez appris sur le temps un métier. Mais voilà, pendant un temps, vous êtes couvreur, vous êtes aide-soignant, vous êtes jardinier, vous êtes... Et puis arrive le, un temps, soit jeune, vous avez un accident du travail, ou jeune, on vous annonce une maladie de Crohn ou une sclérose en ou plus âgé, vous êtes perclus de rhumatisme, de troubles musculosquelettiques, vous déclarez un diabète, etc. Et là, on vous dit, bah, écoutez, monsieur, madame, votre activité professionnelle, ça ne va pas être possible. Vous ne pouvez plus continuer. Euh, qu'est-ce que vous pourriez bien faire d'autre Je ne pas grand-chose. Pas grand-chose parce que vous avez quitté l'école il y a tellement longtemps, vous n'avez pas fait de formation depuis, vous avez un niveau de qualification de formation de base qui très faible, vous n'avez jamais touché un ordinateur, mais enfin aujourd'hui vous savez bien qu'on ne peut plus travailler si on n'a jamais touché à l'informatique. Euh, ah, vous avez des difficultés à, écrire euh, en français, euh, pas de faute d'orthographe, etc., Mais ça, non, là, je ne vois vraiment pas. Donc, quand on parle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il y a énormément de progrès à faire sur ce terrain-là. Et déjà, par exemple, quand on voit des salariés qui demandent à pouvoir faire de la formation dans la perspective d'une mobilité professionnelle qui se prépare donc, et qu'on leur répond euh, la demande de formation que vous faites euh, ne correspond pas aux besoins du service, ben voilà, là on a compris. C'est-à-dire que du coup, là, on comprend que dans ce genre de situation, il n'y a pas de gestion professionnelle des employés de compétences, que la formation est pensée à l'aune des besoins du service et pas à l'aune de la mobilité professionnelle qui est pourtant exigée des salariés aujourd'hui. D'accord Dernier mot, premier juré. Je voudrais insister sur une chose, j'ai déjà un peu signifié ça, mais j'insiste, j'insiste, j'insiste sur euh, cette idée. Euh, on a une tendance très forte dans le monde du travail et dans la, société d'une manière plus générale à expliquer euh, les difficultés qu'une personne peut rencontrer par le fait que cette personne serait vulnérable. Elle est fragile, elle est vulnérable. Hein. donc on va dire, quelqu'un a des problèmes de santé, il est vulnérable qui sous-entend, quand on y réfléchit 30 secondes, que les autres sont invulnérables. Ce qui n'est juste pas possible, on est d'accord. Hein. Donc on dit quand même des bêtises. Bon, mais voilà, on va dire elle est vulnérable, elle s'est fait harceler par son chef, ah ben oui, elle est vulnérable. Euh, a, vous voyez, à chaque fois qu'elle a été licenciée, ah ben oui, mais bon, elle, est vulnérable. Elle n'a pas su euh, anticiper, elle n'a pas su se former, elle n'a pas su, je voudrais insister sur le fait que cette vulnérabilité différentielle, elle se développe à la mesure du déni de la vulnérabilité ontologique. Plus on va dénier la vulnérabilité humaine, c'est-à-dire celle qui nous caractérise tous en tant qu'êtres vivants, plus on va mettre l'accent sur l'idée qu'il ben, il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres, et que donc ben, c'est normal, ils ont un traitement particulier parce qu'ils sont plus vulnérables que les autres. Donc je pense qu'il faut résister des cas de fer à cette approche de la vulnérabilité différentielle parce qu'elle fait le lit d'une certaine forme d'eugénisme. Et donc la pente est savonneuse et extrêmement dangereuse. A l'inverse, plutôt que de se focaliser sur le soin des vulnérables, euh, il conviendrait sans doute de soigner d'abord le travail. Le travail ne va pas bien, vous le savez. Et donc, euh, de faire en sorte que ce travail devienne plus soutenable et qu'il euh, s'agisse aussi d'un travail de qualité. Et je voudrais insister sur le fait que je ne suis pas du tout enthousiaste, c'est moins qu'on puisse dire, devant euh, l'engouement qu'a pu susciter la formule Il n'y a pas de bien-être sans bien faire. Pourquoi Parce que dans mon travail de chercheur et d'intervenante, je vois tous les jours combien les gens se tuent au boulot, s'épuisent au boulot, pour bien faire malgré tout. Vous voyez c'est-à-dire quand les conditions euh, pour faire un travail de qualité ne sont plus réunies, quand les ressources qui sont nécessaires pour faire un travail de qualité ne sont plus réunies, ou le sont de moins en moins, alors les gens prennent sur eux-mêmes. Sur, euh, euh, et finalement, ils s'y épuisent. On pourrait dire d'ailleurs que l'une des forces du livre là, qui vient de sortir, dont on parlait, le, se doper travailler, c'est ça. C'est-à-dire, moins on a la possibilité de transformer le travail pour faire un travail soutenable, pour faire un travail de qualité, plus on va chercher du coup à se transformer pour pouvoir tenir malgré tout. Et se transformer, ça peut être consommer euh, toutes sortes de produits. Donc, qu'il n'y ait pas de bien-être sans bien faire, je peux le comprendre, cest euh, bien sûr, c'est pas bon pour la santé de se regarder faire et de se dire mon Dieu, ce que je fais, c'est juste. Euh, euh c'est juste. un euh, boulot. je, n'arrive plus à, être à la hauteur des exigences de mon métier. C'est pas bon du tout pour la santé. Mais en même temps, s'engager coûte que coûte dans la défense de la qualité du travail, euh, ça peut être aussi très très coûteux pour la santé. Et là, on, le voit aussi très très bien avec les gens qui ont des problèmes de santé et qui se battent pour maintenir une qualité du travail alors qu'ils ont déjà une santé altérée, leur santé s'altère encore plus. Donc le métier, la quête, si vous voulez, de l'idéal du métier peut être euh, extrêmement dangereuse pour la santé. Pour finir, je vous recommande évidemment la lecture de ce livre absolument extraordinaire. vous en saurez beaucoup plus que ce que je vous ai dit en, beaucoup de temps déjà, parce que j'ai déjà explosé mon, temps de parole, Merci à vous. Et euh, interpellé euh, par euh, le passage que vous avez évoqué sur la formation, euh, et en particulier la, formation qui est comprise aujourd'hui comme étant dans l'intérêt du service, et rarement dans une perspective justement de préparer un avenir. effectivement, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien et en particulier, je pense que les auditeurs du CNAM connaissent cette, cette situation, puisqu'en général, justement, on, est plutôt des, gens à prendre les devants euh, pour préserver, euh, ou en tout cas pour préparer notre avenir. Euh, oui, mais effectivement, je vous remercie. C'est vrai que les, auditeurs du CNAM, ici ou à Paris, les auditeurs du CNAM, c'est les auditeurs du CNAM, c'est bien souvent des gens qui, qui sont dans la construction d'une reconversion, elle est pensée. Ce pas des gens qui sortent du lycée et qui, euh, se disent euh, je vais faire un peu de psycho parce que euh, ça me laissera le temps de réfléchir à ce que je vais faire après. c'est pas du tout ça la démarche. Hein. Donc c'est anticiper, alors même que. alors, dans quelle mesure est-ce que ça peut être négocié avec l'employeur Dans quelle mesure est-ce que c'est fait en plus à côté, voire dans la clandestinité euh, moi je suis frappée effectivement de voir la contradiction fondamentale qu'il y a entre l'idée que l'accès à la formation est ordonné euh, aux intérêts du service, euh, alors même que on, nous dit continuellement, y compris tous les candidats à la présidentielle, hein, qu'il faut penser la mobilité professionnelle, professionnelle et donc la formation tout au long de la vie. Euh, il y a une contradiction, si vous Soit vous pensez la formation à l'aune de l'ici e maintenant euh, du fonctionnement d'un service, ou d'un projet, mais d'un projet de service, développement d'une nouvelle activité, mais euh, ça c'est en, décalage avec la mobilité professionnelle des salariés. Mobilité professionnelle qui, la plupart du temps, doit être anticipée. Vous ne pouvez pas décider de d'aller d'un poste à un autre, bien souvent, sans passer par un temps de formation. Donc, euh, ça suppose d'être anticipé. Ça ne se déclare pas comme ça du jour au lendemain. Pourtant, qu'est-ce que vous en pensez La loi, la dernière loi sur la formation professionnelle, elle, met quand même en place, elle propose un dispositif qu'elle conseille en évolution professionnelle et il est quand même assez strict dans les cahiers des charges de la co-construction du projet, etc. Bon, on voit, on voit bien que ça se met en place très timidement, lentement, etc. Mais il y a un outil fabuleux de par la loi qui visiblement n'est pas forcément bien utilisé. Absolument. Je pense qu'il n'est pas utilisé. Je pense même, je sais même si ça me, parfois ça me sidère un peu, mais je pense qu'il n'est même pas nécessairement connu. je vois des, je, vois des gens qui travaillent en ressources humaines euh, qui ne le connaissent pas. Et ils sont en ressources humaines. Vous voyez on, entend encore beaucoup de gens dire euh, euh, je suis en, en arrêt longue maladie et donc je ne peux pas prétendre à une formation. Donc je ne peux pas commencer à préparer mon retour au travail. Je sais que je ne pourrai pas reprendre mon ancien métier, il donc que je me reconvertisse, il faut que je puisse acquérir de nouvelles compétences. Mais le temps de l'arrêt n'est pas un temps que je peux mettre à profit pour ça, même si mon médecin me dit que je ne suis pas capable de reprendre mon travail, mais je suis capable d'engager une formation. Et, et, les personnes sont dans l'attente, alors même qu'elles ont le droit, mais les informations qui leur sont données ne sont pas les bonnes informations. Donc elles attendent la visite de reprise, pour pouvoir s'entendre dire que l'entreprise n'a pas de poste à proposer, étant donné les restrictions. Donc on lui demande de retourner chez elle, de faire prolonger son arrêt maladie, pour que l'entreprise puisse commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette personne aujourd'hui, étant donné ses restrictions. Donc on voit un gâchis de, humain, euh, mais aussi un gâchis euh, social, et je dirais aussi un gâchis économique. Parce que je veux dire, euh, les, gens qui sont... Euh, la sécurité sociale a bon dos quand même, hein, de payer euh, des indemnités pendant ces durées d'arrêt qui n'en finissent pas, mais qui n'en finissent pas par carence de la gestion personnelle. Vous parlez du plan de formation Oui. Oui. oui. 215% du salaire, mais parfois il faut demander un an avant, un an et demi avant c'est compliqué vu la temporalité de bien s'établir devant Quoi. Je, sais que moi je l'ai demandé euh, euh, un mois, mais en fait j'ai fait 4 ans de formation universitaire en travaillant à temps plein. Euh, en plus, la reconversion a pu avoir lieu parce que le diplôme que aspiré a été modulé passer passé licence à master 2. Alors passer un master 2 en travaillant, je crois que <laughs> c'est pas la Je peux prendre peut-être des congés de formation, mais 75% du salaire, c'est 25% de perte de salaire. Donc si on paye sa maison, tout ça, euh, il y on est limité, quoi, je pense que. Donc, je m'arrête la licence et puis tant pis, je termine. Je me reconvertis dans mon travail avec un autre établissement. Euh, obligé de... Non, mais c'est vrai que c'est toujours faire des, choix avec des marges de manœuvre qui sont plus ou moins importantes. C'est pour ça que je suis toujours très, très énervée quand on parle de résistance au changement que ce que j'observe plutôt, c'est des gens qui ont envie euh, d'échanger, envie de faire de l'information, et puis qui voient euh, toutes ces difficultés, ces barrières, ces limitations euh, s'empiler, et puis du coup, ils se disent, bon, bah, ok, on peut pas. Excusez-moi. J'avais une question. En tant que professionnel de l'insertion, je fais un constat régulier et quotidien, que les informations sont plus souvent données aux personnes qui vont être en recherche d'emploi qu'aux personnes qui sont en poste. Euh, et on oublie quand même assez généralement les difficultés que peuvent rencontrer les personnes qui sont en poste, au-delà euh, des, différentes maladies possibles. Et euh, je trouve qu'il y a un vrai manque d'information des salariés, qu'ils aillent bien ou pas bien au niveau de leur poste hein, d'ailleurs. et qu'on appuie beaucoup plus sur les personnes qui vont être en recherche d'emploi ou qui l'auront perdu récemment ou depuis longtemps. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un vrai travail à faire de ce côté-là, du côté des entreprises, de sensibilisation, d'information des salariés, euh, mais au-delà du cancer d'évolution professionnelle, même autre chose que, que ce dispositif-là qui est tout naissant et qui est encore euh, très peu connu Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je pense qu'il y a une carence de, une carence d'information, mais si vous je je suis encore plus surprise de voir que les experts ne savent pas. C'est ça qui m'inquiète. Parce que que les salariés soient pas informés, euh, c'est terrible, parce que du coup, ça ne leur donne pas accès aux droits euh, dont ils pourraient disposer. Quelqu'un disait, euh, parce que je ne suis pas rentrée dans les détails de la méthodologie, on a, mis un, on a, on on a créé, si vous voulez, des groupes de, personnes euh, salariées ou recherchant du travail et, vivant avec euh, une maladie chronique. Et dans, ces réunions, je me souviens de quelqu'un qui disait finalement, euh, pour travailler, comment est-ce qu'elle disait ça pour, pour, se maintenir en activité, alors qu'on est malade, il faut être vraiment en bonne santé quelque chose dans le genre, quoi. C'est-à-dire qu'il y, a un tel labyrinthe euh, administrativo, euh, euh, je ne sais pas quoi, que déjà, qu'est-ce que c'est la maladie il, y a, il y, a plein de statuts, il y a plein de règlements, il y a plein de cas de tout est émietté, il n'y a pas un bureau unique d'information il y a des tas d'organismes qui peuvent donner une petite partie de l'information. Souvent, c'est des informations qui sont données dans un langage d'experts, et donc pas nécessairement compréhensibles. Et les gens sont beaucoup en Alors, ça c'est très juste, et, effectivement, vous avez tout à fait raison, je, dans les groupes de malades, euh, vous voyez bien que c'est finalement pas nécessairement les salariés qui étaient les mieux lotis parce que justement, le fait qu'il euh, soit considéré comme nécessairement en bonne santé ne les, met pas dans une situation où on, va vers eux pour leur expliquer tout ce qui peut se passer dans les situations où justement la santé est abîmée. Mais ce qui m'inquiète peut-être plus encore, c'est de voir que euh, les professionnels eux-mêmes n'ont pas nécessairement la bonne information je, fais beaucoup de groupes d'analyse de pratique, dans différents milieux professionnels. par exemple, je travaille euh, dans une fédération du BTP, j'ai deux groupes d'analyse de pratique, l'un avec des assistantes sociales du BTP et, une autre avec des conseillers en, reclassement. Les uns et les autres, euh, en fait, font un travail, je dirais, de traducteur. Euh, une première tâche euh, une tâche essentielle, c'est de donner de l'information, de l'information euh, compréhensible. Euh, et, en fait, les salariés du PTP qui viennent les voir disent combien cette ressource est pour eux fondamentale. beaucoup ne savent pas utiliser le débat administratifs. Certains d'entre eux aussi ne savent pas ni lire ni écrire pas nécessairement un français très compréhensible. Euh, vous voyez, donc il y, a aussi tous ces facteurs-là qui viennent encore aggraver la situation. Peut-être qu'effectivement. Alors, le monde de l'insertion, le monde de l'insertion, il est à la fois euh, peut-être plus au fait euh, des informations, mais il est très émietté aussi. Il y a d'organismes différents, services différents à savoir euh, quelle est la bonne porte, où aller frapper, pas toujours non plus très simple. Le système administratif français est must de la complexité. Vous parliez tout à l'heure euh, de la problématique euh, de la transmission de toutes ces connaissances aux salariés. Alors, on peut dire que d'un point de vue RH, ce n'est pas toujours euh, compatible avec l'intérêt d'entreprise. Mm. économiquement. Il ne faut, pas se donner la face. Et peut-être que c'est au niveau de la médecine du travail qu'il devrait y avoir un travail euh, de, présélection, enfin de, comment dire, quand ils rencontrent les gens, qu'ils puissent commencer à leur parler de, ces mutations qu'ils vont avoir à faire et des risques qu'ils vont euh, avoir euh, à, gérer dans les années qui viennent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la médecine du travail, elle est plutôt en récession, puisque le nombre de visites, etc., dans les entreprises a considérablement diminué. Et, d'autre part, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, la, vision que le médecin du travail compte, sont plus une vision de comment gérer la maladie dans l'entreprise plutôt que comment gérer le retour d'un malade dans l'entreprise. Donc il y, a, certainement aussi un travail de, euh, de formation des médecins du travail à dans, dans ce domaine-là, parce que c'est eux qui sont les mieux placés pour aider les gens au départ. Oui, bien sûr. Il y a la médecine du travail, mais elle n'est pas en grande forme, la médecine du travail. Euh, il y a quand même aussi, alors c'est évidemment pas dans toutes les entreprises, mais parfois il y a des services reclassement euh, des cellules de reclassement. Euh, bah, des services, il y a des réunions euh, où euh, médecins du travail, RH, encadrement, assistante sociale se réunissent par exemple une fois par mois pour étudier le dossier de X machin Y. Voilà, on sait que telle personne est en arrêt, elle va revenir, qu'est-ce qu'on va lui offrir comme poste une autre personne va revenir, mais elle ne pourra pas reprendre son activité, l'aménagement ne sera pas suffisant, donc il faut une reconversion. Comment est-ce qu'on pense à la reconversion Bon, je pense que, à mon avis, j'ai fait une conférence un peu comme euh, celle-là, euh, euh, il y a 15 jours, mais c'était une association de DRH, il n'y a que des DRH. Si les DRH viennent à une conférence sur un tel sujet, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire de leur sainte journée c'est parce que ils sont de plus en plus embarrassés par, des salariés euh, dont, ils ne savent plus que faire. On va dire ça comme ça. Alors après, euh, ils répugnent à régler le problème par euh, le recours au licenciement sec. c'est pas bon pour l'image de l'entreprise, c'est pas bon pour le climat social, ils peuvent eux aussi être tenus par des, valeurs. voilà, quelqu'un qui rentre d'un cancer, euh, c'est compliqué de penser que vous allez le recevoir en entretien et licenciement. Euh, vous voyez, il y a quand même aussi des, limites quoi, à l'humanité. Donc, euh, et ils disent que de plus en plus, ils sont confrontés à ce problème. Ils, ils ne savent plus très bien comment faire. Avant, c'était beaucoup plus simple d'une certaine manière. D'abord parce qu'il y avait moins de... Les gens étaient malades, soit ils étaient gravement malades et ils sortaient du monde du travail, soit ils, se maintenaient dans le monde du travail, mais à ce moment-là, on arrivait, parce qu'il y avait plus de marge de manœuvre, parce que le travail était moins intense, parce que le travail était moins individualisé, parce que le travail était moins précarisé. Donc on arrivait à ce qu'il y ait plus d'entraide, on arrivait à supporter qu'un collègue en fasse moins que les autres parce qu'il avait un problème. Mais on se disait, bah, nous, un jour, quand ça nous arrivera, nous aussi ce sera notre tour d'en faire un peu moins. Euh, il y avait aussi des postes qu'on appelait les, postes allégés. Donc euh, typiquement dans les hôpitaux, si vous ne pouvez plus manipuler les malades, si vous avez le dos cassé, on va vous mettre à l'accueil, on va vous mettre à l'animation, on va vous mettre, on va Il y a plein de postes comme ça qui ont été supprimés ou qui ont été sous-traités. Euh, donc les marges de manœuvre pour affecter les gens qui ont des problèmes de santé se réduisent beaucoup. Et il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes de santé. les DRH sont coincés. Donc je, pense qu'il va falloir qu'ils tous leurs manches, sérieusement. Euh, et peut-être d'ailleurs que c'est un vaste chantier à venir, actuel mais à venir, en développement, euh, pour les psychologues du travail. Hein si vous voyez ce que je veux dire. C'est votre parcours sur les présentations que euh, vous avez faites. Donc tout à l'heure, vous avez dit que euh, euh vous avez des patients dans les par les services de santé. Et euh, donc en fait, ça c'est vrai que ça vous a permis de parler aux, personnes concernées. Mais je me demandais aussi, justement au moment de, vos interventions, si après vous avez eu affaire au collectif de travail et quelles quelle réflexions justement, est-ce qu'il y a eu des réflexions qui ont été menées avec ces collectifs et quelles solutions éventuellement ils ont pu apporter par rapport à, cette euh, à peut-être une possible euh, nouvelle organisation du travail et euh, pour justement permettre à tous de trouver sa place d'une certaine manière dans, l'entreprise. on est rentré dans, cette entreprise du secteur de la grande distribution par la porte de la santé, par la porte de la médecine du travail. Euh, on est rentré euh, dans l'entreprise du secteur du nettoyage industriel par la porte de la mission handicap. Et on est rentré euh, dans l'entreprise du secteur du travail industriel, de intérimaire, par la porte de la RSE. du coup, ça nous a donné à voir des choses différentes, parce que suivant vous entrez par la santé euh, par le handicap ou par la responsabilité sociale de l'entreprise, on ne vous donne pas à voir la même chose, vous n'avez pas à faire aux mêmes interlocuteurs, euh, les discours sont différents, les expériences sont différentes. Mais de ce point de vue-là, c'est assez riche. Euh, est-ce qu'on a eu accès au collectif de travail Pas tellement par la porte. Parce que la porte de la RSE, c'est la porte du discours. C'est la porte de l'image. Ce n'est pas nécessairement la porte de la réalité de peuple. Euh, par contre, du côté, en rentrant par la mission handicap, oui, euh, en fait, ce qui nous avait interloqué et qui nous avait poussé à, à rentrer dans ce secteur-là, dans cette entreprise-là en particulier, c'est que c'est une entreprise dans le secteur de, voyage industriel, on sait que le voyage industriel, euh, c'est dur. C'est physiquement dur, euh, c'est des bas niveaux de qualification, c'est des petits salaires, c'est de la précarité de l'emploi, euh, c'est des horaires de travail difficiles aussi. le livre de Florence Aubenas, elle parle de, du secteur du industriel, ça donne une idée très claire de ce que c'est que ce secteur d'activité-là. Et pourtant, on avait vu que dans cette entreprise, ils arrivaient à 12% de RPTH. C'est-à-dire qu'ils doublaient euh, les, 6% normalement attendus. Donc c'est comment une entreprise qui, est, située dans un secteur d'activité où la pénibilité est reconnue peut euh, relever le défi euh, de 12% de la Donc c'est ça qu'on a voulu voir. Alors, on a vu des choses, euh, je dirais, contrastées. On a vu euh, des bénéfices qu'une entreprise peut avoir pour obtenir des financements à pour toute une on a vu aussi que quand un secteur d'activité a une mauvaise image, souvent on entend dire que le secteur du nettoyage industriel, ce sont des négriers. La formule qui est utilisée pour dire qu'on n'est pas loin de l'esclavage. Euh, il y a une requalification de l'image de l'entreprise, mais aussi euh, des, salariés qui exercent. Si on peut dire que non, euh, non seulement on fait du nettoyage, mais on fait aussi du travail social voyez C'est-à-dire que du coup, les, chefs d'équipe euh, sont responsabilisés du côté de l'accueil, de l'accompagnement des personnes handicapées, des TH sur des problèmes de santé qui peuvent être très Ensuite, ce qu'on a pu observer, c'est que C'est aussi une stratégie de, je vais le dire de manière un peu naturelle mais de maintien de l'ordre. Euh, il n'y a pas de collectif de RTPH. la personne qui a un problème de santé depuis 20 ans, euh, qui vient par exemple du bâtiment, c'est des trajectoires professionnelles très fréquentes, qui vient du bâtiment, qui a été cassé par travail dans le bâtiment, arrive dans le nettoyage industriel, c'est moins fatigant quand même le bâtiment, c'est c'est quelqu'un qui est en dette vis-à-vis de l'employeur. Vous comprenez il a bien voulu m'embaucher malgré les limitations. Et la dette crée de la dépendance et, donc de l'obéissance. Et finalement, c'est une entreprise qui utilisait euh, cette euh, stratégie euh, pour compenser les mouvements collectifs communautaires. Parce qu'on retrouve dans le secteur du nettoyage une organisation du travail qui est pas mal communautaire. Vous avez l'encadrement qui est portugais, comme dans le bâtiment. Après, vous avez le... Puis on descend dans l'échelle, puis on arrive euh, Afrique, euh, euh, nord-africain. C'est... L'organisation communautaire peut fabriquer des mouvements collectifs. Il n'y a pas de mouvement collectif de nettoyage. Donc, ce que je veux dire, c'est que derrière ce qui peut se présenter comme une, politique sociale, une politique du personnel très sociale, très humaine, etc., il peut y avoir d'autres stratégies derrière, d'autres intérêts derrière, pas simplement des intérêts humanistes, Alors, ce que, pour revenir à votre question sur l'accès au collectif de travail, dans euh, le secteur du nettoyage industriel, ce qui permet d'avoir autant de personnes qui ont des problèmes de santé, c'est les marges de manœuvre qu'il y a dans ce travail. Le travail est perdu, mais il y a des marges de manœuvre énormes. Parce que les personnes travaillent loin du regard des bénéficiaires de leur travail. Les usagers des, bureaux ne sont pas là quand les gens viennent terminer. Ils sont là avant ou ils sont là après. Et ils sont loin du regard de, de, des Parce que souvent, si vous voulez, la société de nettoyage, elle dépêche des équipes de 3 personnes, de 10 personnes, d'une personne sur des entreprises comme ça, vous voyez, sur des horaires qui sont des horaires euh, impossibles. Et donc l'encadrement fait un pas tour là, il regarde après pour voir si euh, l'aspirateur a été passé, vidé, veiller, etc. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a une euh, auto-organisation des collectifs de travail qui est assez forte du fait justement de ces marches de On peut dire, par exemple, souvent quand on allait sur, euh, sur les lieux de travail, les salariés nous disaient, bon, les toilettes, on va faire vite fait, comme ça on va pouvoir discuter avec vous. C'est-à-dire qu'il y a des manières de faire le travail vite fait. Et on peut dire aujourd'hui je vais faire vite fait parce qu'aujourd'hui je euh, je me sens pas bien. Quoi. Demain je ferai mieux. Ou aujourd'hui je vais faire la partie visible de l'iceberg et puis je le mettre un peu sur le tapis, quoi. Et j'irai voir le tapis demain ou après-demain. Vous voyez, il y a du... Alors qu'il y a d'autres situations de travail les marges de manœuvre sont résignées. Et c'est ces marges de manœuvre-là qui, permettent aux gens qui ont des difficultés de santé de se maintenir malgré tout. Ce qui est euh, moins vrai, par exemple, dans la grande distribution, si vous êtes... Euh, euh, je prenais l'exemple de la caissière. La caissière en restriction de port de charge de ça, ça a été jouable parce qu'elle avait quelque chose à croquer avec ses collègues. Sinon, c'est tendu avec les collègues. Les collègues, au bout d'un moment, enfin, voilà. Les gens disent qu'il euh, y a beaucoup moins de tolérance qu'autrefois euh, face à une charge de travail qui ne se partage plus équitablement. Il y a beaucoup de discussions sur l'inéquité l'injustice, c'est des choses qui reviennent tout le temps, qui empoisonnent les rapports de travail, mais c'est très lié au fait que le travail est plus dur et, donc euh, on se portera beaucoup moins bien qu'avant euh, d'avoir le sentiment que le collègue d'à côté en fait moins, il ne prend pas sa part. Aujourd'hui on exige que chacun prenne sa part. Et peut-être on fait moins attention au fait qu'à certains moments, on ne peut pas toujours prendre sa part. Peut-être que lundi, on ne peut pas prendre ça par... En deux mois, on pourra prendre ça part. Peut-être que quand on revient d'un congé maternité et, qu'on ne dort pas bien la nuit, c'est moins qu'on peut dire, on peut moins prendre ça par. Mais peut-être qu'on pourra la prendre parfaitement dans six mois. Euh, ou peut-être que quelqu'un qui, s'occupe d'un parent âgé euh, en fin de vie, euh, il ne pourra pas prendre sa part pendant un temps. Mais il pourra plus tard. Et finalement, ça tourne, parce que la roue tourne. Mais il y a beaucoup plus de tension dans les équipes euh, sur l'idée que ne doit pas y avoir de tiro. Il y a beaucoup de suspicion. Il dit qu'il est malade. Il est vraiment malade Il n'a pas l'air malade. Il est tout le temps en arrêt. Et pourquoi il est tout le temps en arrêt Et alors pourquoi moi je me tape le boulot pour a pris en arrêt C'est des trucs qui empoisonnent beaucoup les rapports euh, entre collègues sans qu'on sache très bien si effectivement c'est un tir au Euh, ou si, euh, bah non, il y a des vraies galères. Bonsoir. Je travaille dans le service de médecine de prévention pour, euh, dans une collectivité territoriale euh, en partie de répondre. Euh, tout à l'heure, on l'avait abordé un petit peu, mais j'aurais voulu savoir si dans les, études que vous avez faites récemment, justement, sur, vous aviez trouvé une différence entre cette parole libérée et justement la clandestinité des, des, patients en maladie chronique ou en difficulté entre privé et public. Est-ce que justement il y a une parole plus <coughs> du côté du public Je comprendrais, Et moi je le dis comme ça. Euh, mais je ne connais pas le privé. Euh, ou est-ce que pour finir, euh, d'abord ça n'a pas été forcément le sujet d'étude, ou est-ce qu'on ne peut pas, comme on est dans l'humain, tirer des grandes conclusions enfin, voilà, c'est un, un, point d'interrogation important, ce coup psychique-là, euh, soit de cette parole qu'on essaie de faire partager, et vous venez de le dire, qui est souvent mal compris, mal euh, dans un collectif de travail, et qui a des effets personnels et sur le collectif, euh, ou est-ce qu'il vaut mieux rester dans la clandestinité Et est-ce que tout ça se mesure ou pas Comment fait-on Je pense que dans, notre étude est une étude qualitative donc je ne pourrais pas dire euh, le public, le privé. Ce serait malhonnête de ma part. Mais je, vous suivrai volontiers sur l'idée qu'on peut faire est-ce qu'il euh, y a moins de risques à dire qu'on a une femme de santé dans le public que dans le privé. Je me souviens par exemple d'un monsieur qui travaille dans le PPP, qui est, qui est conducteur d'engins, de, euh, était diabétique, il apprend qu'il est diabétique, et puis bon, voilà, donc il ne voit pas pourquoi il va dire qu'il est. Puis un jour, le médecin du travail lui dit Mais comment vous êtes été Il faut avertir faut employeur, c'est très dangereux. Il y a des mesures à prendre quand même. Alors ah, euh, euh. il dit Bah oui, euh, oui. Donc il va effectivement voir son maître et puis il dit euh, Moi je suis diabétique, bon, hein, voilà, ça m'empêche pas de faire le boulot. Quoi. Ben, il a été licencié. Et, et il est tomber à la renverse, monsieur, parce qu'il le faisait, lui, euh, de toute bonne foi et avec l'idée que, euh, voilà, il ne voulait pas mentir, on lui avait dit qu'il fallait le dire, euh, et, voilà. Donc, oui, je, crois qu'il y a plus de risques à dire, sans doute, dans le privé que dans le public. Ça ne veut pas dire que les risques. Alors, les risques de licenciement, après, il y a d'autres types de risques, mais on a malgré tout, à, à, dire ça. Moi, ce qui, m'a frappé, si vous voulez, dans la, fonction publique, euh, en tout cas territoriale dans laquelle je travaille actuellement, c'est le fait qu'il y ait tant euh, de personnes en attente de remplacement, euh, qui peuvent rester un mois, deux mois, un an, deux ans, quatre ans chez eux à attendre qu'on les sorte du cimetière <laughs> Et donc on a proposé finalement, comme on avait fait l'expérience du collectif pour ce genre de situation, on avait vu tous les bénéfices qu'il y a à proposer des, un dispositif collectif pour que les personnes qui vivent avec une maladie, qui, vivent avec un problème de santé quel qu'il soit, qu'ils puissent sortir de la solitude, qu'ils puissent sortir du secret, échanger avec des pairs, des IRF, des gens qui eux aussi sont confrontés à des même genre de questions, même genre de problèmes, pour euh, euh, sortir de l'isolement, sortir de la honte, euh, réaliser qu'ils ne sont pas seuls au monde à vivre ces difficultés, partager des, stratégies de sortie des, des, impasses, des empêchements, des souffrances. Et donc ce qu'on avait fait dans la précédente recherche, là on l'a proposé dans la collectivité territoriale. Donc on a dit au service reclassement, écoutez, c'est bien, vous faites du reclassement individu par individu, Total la file d'attente, euh, bah, ça Bon. Donc nous, on, vous propose de mettre en place des, réunions euh, de personnes en attente de reclassement Ils sont en arrêt, sont chez eux, et ils peuvent venir à cette réunion. Et euh, le service euh, <coughs> APP, en fait c'est le service d'accompagnement des projets professionnels, nous avait dit, nous, y est complètement folle vous, mettez, euh, vous mettez un cocktail explosif dans la mairie, euh, vous allez mettre tous les attentes de reclassement ensemble, ça va être, euh, ils vont faire la révolution, mhm. ça va être une caisse de résonance des revendications, etc. Et puis c'est très stigmatisant pour eux, parce qu'on va faire un, groupe de personnes, voilà, ils vont tous apparaître publiquement comme cette étiquette de déficitaire. Enfin bref, on, nous a tout dit, quoi. On l'a fait quand même. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est de voir la, puissance de, effectivement, du collectif. Les gens disent, enfin, on revit, enfin, on existe, enfin, on se rend compte qu'on a aussi des collectes on a la même situation que nous, enfin, on sort de, de, l'oubli. Euh, c'est... Euh, c'est énorme, absolument énorme. Donc, euh, Alors, ça répond partiellement à votre question, mais je pense que dans un cas, effectivement, c'est plutôt à Pôle emploi que ça Et puis dans d'autres cas, comme dans la fonction publique, euh, je pense qu'il faut repenser les méthodes d'accompagnement de ces situations-là et faire plus de collectif qu'on en fait. Le collectif, c'est une ressource fondamentale. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les, les chômeurs. Hein. Faire des collectifs de chômeurs, euh, c'est puissant. Hein. Je voudrais juste rebondir rapidement euh, sur ce que vous avez de dire et euh, savoir en fait s'il y a eu le même genre de, recherche au niveau de l'éducation nationale. puisqu'en fait il n'y a pas du tout, il n'y a pas de RH, de quoi que ce puisque c'est parti euh, fonctionnaires. Et moi, je suis et je me bats parce que je suis passionnée par mon métier, je suis enseignante. Et je me bats pour essayer de trouver en fait une façon de, pouvoir euh, euh, continuer à, enseigner. Et c'est extrêmement compliqué et je me retrouve euh, très très seule. Et je voulais savoir si ce dispositif de collectif, que comme vous venez de, de, montrer, pourrait exister en fait au niveau de l'éducation nationale ou s'il y a eu des recherches qui ont été faites à ce sujet. Non, il n'y a pas, mais je pense que là, vous avez plein de psychos du travail qui devraient normalement se mobiliser pour proposer au rectorat, à l'académie. Euh, non, à ma connaissance, non. Peut-être qu'il y a des expériences qui peuvent être faites euh, dans un rectorat ou à l'académie ou que c'est. Je, je, fais aussi des groupes d'analyse de pratique avec des psychologues du travail, j'en connais au moins une qui travaille. La e NGN organise une réunion l'année dernière sur euh, la mutuelle générale de l'éducation nationale organisé maintenant l'année dernière sur euh, le journal où euh, Enfin, enfin, on a une psychologue euh, qui reçoit les gens à la mutuelle générale. C'est plus par la mutuelle, je dirais que ça bouge un peu. Non mais vous avez raison, c'est vrai que je pense que l'éducation nationale est mal lotie quoi. Par rapport à d'autres. On n'a même, pas de visite médicale quoi. Enfin, oui, à part un casier vierge, c'est tout ce qu'on a. Il hein. n'y euh, a pas de guide nickel, donc on peut être un peu. de euh, euh, je voulais savoir si vous sentez travail, Normalement, c'est quelque chose qui a été mis en place juste avant calendrier, il y a très récemment. Il existe partout, dans toutes les entreprises. On peut le faire jouer pour mettre un avantage un salarié, c'est un droit, qui je pas trop, qu'il y a quelque chose derrière ce registre de santé et sécurité au travail. On peut faire des déclarations, la situation ne se sent pas bien, ou peut-être, je ne sais pas, c'est quelque chose dans, dans cet outil-là. Euh, si vous pouvez utiliser tout ce qui est le registre des de droits, de la réglementation, de, dessus. Et euh, vous pouvez aussi vous tourner vers euh, le délégué du personnel, euh, vers l'organisation syndicale, vers votre mutuelle, euh, je pense qu'il faut... Euh, c'est un peu pour ça que cette dame disait qu'il faut être en bonne santé. Euh, parce que, voilà, c'est le parcours du combattant Il faut aller chercher l'information, l'aide, le soutien. Il faut aller chercher, parce qu'on ne viendra pas le chercher. Ah, Dans bah, même quand on va aller chercher... <laughs> je ne saurais pas, par exemple, la, collecte du psychologue du travail au rectorat de Paris, euh, il y a une psychologue du travail pour l'ensemble du rectorat de Paris. Euh, ce qu'elle reçoit surtout, c'est des demandes d'entretien individuel sur des problématiques de harcèlement, burn de euh, violence au travail à ma connaissance, elle ne s'occupe pas de la problématique RPPH. Euh, euh, seul, le médecin, enfin, en fait, le médecin euh, d'éducation nationale peut le faire, mais lui, il fait juste des préconisations et après... Le problème, c'est ça, hein, c'est le tout pouvoir du chef d'État. quand même. C'est ça. Oui. Bon. Jean-Paul Lalande, enseignant au CNAM. J'ai une question depuis que je vous entends avec intérêt. Euh, sur les limites psychologiques de la réorganisation du travail. Pourquoi Parce que j'ai commencé ma carrière comme chef de service méthode organisation prix de revient dans une usine importante <laughs> et que euh, je connais l'organisation scientifique du travail dans mes débuts et, que j'ai même ensuite euh, fait des opérations de conseil pour améliorer les conditions de travail. Bon, quand vous régulez les charges dans une grande laverie industrielle, vous, vous diminuez considérablement la charge, la pénibilité, etc. Mais seulement voilà, euh, je dis limite psychologique, parce que dans les deux exemples que vous avez cités, pour être très concret, dans une EHPAD, Bon, le problème des charges, personne n'est évidente, n'est-ce pas Il suffit d'y aller. Or, euh, on sait qu'il existe, enfin bon, chez des personnes tombées tétraplégiques et autres, tout un ensemble de systèmes qui aident, n'est-ce pas Et qui, bon, si on avait les moyens budgétaires, pourraient être implantés. Bon, bah, pour ceux qui circulent dans les EHPAD, il n'est pas sûr justement que psychologiquement ce soit assez bien admis, qu'il y ait des, appareillages partout pour aider et soulager les, les soignants. Bon, première question, oui. Alors, en étant un petit peu plus euh, humoriste, n'est-ce pas, pour la, la, deuxième exemple que vous avez cité, les crèches, à quatre pattes, n'est-ce pas On a résolu le problème dans la culture des tomates, si je puis me permettre, puisqu'on a mis les tomates sous les serres à hauteur. Bon, alors on pourrait imaginer, mais prenez l'œil de le sourire, qu'on <laughs> mette les enfants évidemment à hauteur, euh, qu'on ait des parents absorbantes des aigus, et à ce moment-là on améliorerait effectivement les conditions de de pénibilité avec les problèmes que ça pose. Alors qu'est-ce que vous pensez des limites psychologiques, effectivement, des possibilités théoriques de la réorganisation du travail pour euh, offrir des emplois plus ouverts à tous Oui, je pense qu'il y a... <laughs> Vous donnez beaucoup d'exemples. De, euh, comme disait l'autre, euh, la terre est basse et va des basse. Donc, euh, ok. Mais on répondait, puisque c'était dans une conversation, que la lingère euh, qui travaille en EHPAD n'est pas obligée de se mettre à quatre pattes pour remplir la machine à laver le linge et elle manipule tous les jours des centaines de kilos de linge. Et en l'occurrence, elle est déjà cassée, mais elle adore son métier, donc elle ne s'arrête pas. mais ça travaille l'a nuit finale. Donc euh, elle est en attente de reclassement, mais elle continue à travailler. vous avez raison, on, a remonté les tomates, on peut remonter la machine à laver, on ne va pas remonter les enfants. Bah. Mais par, exemple, on peut essayer de faire en sorte que euh, les dames qui travaillent en crèche ne passent pas leur temps à quatre pattes à euh, ramasser les jouets des enfants. Il y a des, ramasses jouets qui existent. Des, des, grands, des, grands râteaux, qui permettent de ramasser les jouets il y a, plein d'études ergonomiques qui montrent qu'on peut trouver des systèmes. Vous évoquiez euh, les appareillages pour soulever les, malades. on, plaisantait tout à l'heure, on avait une réunion justement de l'équipe euh, qui travaille dans cette collectivité territoriale. La DRH nous a demandé de mettre en place ce qu'elle appelle un groupe passerelle. C'est-à-dire, dans, un EHPAD, euh, cet EHPAD à terme, ou plutôt à court terme, va être détaché de la municipalité rejoindre le CHU. Le CHU n'absorbera que le personnel en bonne santé. Tous les personnels qui sont en restriction d'aptitude, à fortiori en attente de reclassement, ne seront pas repris. Donc la mairie sait qu'elle va se retrouver avec euh, une trentaine de personnes sous la touche qui ne suivront pas ce, mouvement. Donc elle anticipe et elle dit on va monter un groupe passerelle, c'est-à-dire on va mettre dans ce, dans ce groupe euh, toutes les personnes euh, pour les aider à penser leur avenir professionnel au sein de la municipalité sur d'autres métiers. Mmh. Mmh. Et euh, on avait une discussion et, mmh. l'idée de, la, de la DRH c'était de les mettre sur des postes d'accueil dans les mairies de quartier. Euh, en même temps qu'on avait entendu quand même pas mal de femmes travaillant dans les EHPAD disant nous on aimerait bien travailler dans les crèches. Et puis à un moment dans la discussion, mais un peu pour plaisanter, l'une d'entre nous dit, bon bah oui, il faut quand même leur laisser ouvert euh, les, projets professionnels alternatifs, pas les mettre justement dans les boulots d'étranglement. La mairie a besoin de tant de fonctionnaires dans les mairies de quartier, donc automatiquement vous allez faire éclat puis dans les quartiers. Il faut laisser donc la construction du projet professionnel pouvoir se faire. Bon, il, il serait quand même douteux que quelqu'un brusquement dise « moi je voudrais boucher ». Il y a eu un silence en groupe et quelqu'un a dit ben, ça discute finalement, parce que euh, vous voyez, dans les boucheries, il y a aussi des systèmes d'accroche là et de. Tout d'un coup, on s'est vu à, dans une association d'images, vous voyez, pour les morceaux de viande et les personnes âgées euh, accrochées au système de rails qu'ils ont mis en place pour les déplacer. Je, je plaisante, mais en même temps pas tant que ça, parce qu'on sait que les personnes qui travaillent dans les EHPAD répugnent euh, à utiliser, c'est pas seulement que le matériel n'existe pas, parfois il existe, mais il répugne, il répugne aussi parce que les personnes âgées répugnent, parce qu'ils n'ont pas envie d'être traités comme des morceaux de viande qu'on déplace euh, d'un endroit à l'autre. Donc il y a une répugnance, on va dire, collective. Alors c'est la limite psychologique de l'usage euh, de dispositifs qui visent à préserver la santé somatique sans nécessairement penser l'impact psychologique de l'utilisation de ces machins On a, on a connu la même chose au moment où on a dit aux infirmières, dorénavant, avec le VIH et la transmission du VIH, vous êtes priés de ne plus faire une seule injection, perfusion, machin, machin, sans porter des gants. Et les infirmières ont dit, mais si on porte les gants, on ne sait plus, piquer. Parce qu'on pique aussi euh, avec, le contact. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve la veine, c'est comme ça qu'on... Maintenant, aujourd'hui, ça fini par être... Euh, il y Vous avez quand même plus beaucoup d'infirmières qui manipulent du sang euh, sans, Mais il a, fallu, un moment. Il a moment. Je pense que pour l'élève malade, euh, je ne sais pas si on, y viendra. Je pense qu'on finira par y venir. Ne serait-ce que parce que euh, bien souvent, les, les personnes âgées sont tellement dégradées euh, dans les EHPAD que euh, c'est peut-être le plus dangereux de ce métier, qu'au bout d'un moment, on peut les traiter comme des corps. C'est-à-dire non plus comme des personnes. Parce qu'on n'a plus d'échanges, parce qu'elles ont perdu la tête, parce que parce qu'elles sont aussi violentes. Elles tapent, elles frappent, elles crachent, elles mordent. et d'une certaine manière, la machine protège je pense que petit à petit, euh, il peut y avoir des, changements comme ça. Mais euh, ça me laisse à penser que j'aimerais plutôt mourir euh, mm. avant d'aller en Espagne. Merci. On a juste le temps pour une question très courte et une réponse très courte. très frustrant. Peut-être une question sur la place des familles hein, dans cette histoire. Parce qu'on n'est pas seul malade, on est des proches, d'amis. Qu'est-ce que ça, ça, transforme, le fait que dans, la relation sociale oui. dans la, compétence sociale, sociétale, qu'est-ce que, ça modifie Le fait euh, peut-être bah, de ne plus être, de euh, plus avoir son identité professionnelle, et, parce que dans les cercles d'amis, on sait aussi que la première question qu'on lui dit, c'est qu'est-ce que vous faites en ce moment travail. Alors les demandeurs d'emploi ou les chercheurs d'emploi ont un peu plus de mal à répondre. Mais en même temps, il y a quand même une identité. Quand on est malade et chercheur d'emploi, quelle identité à on et qu'est-ce que ça change dans la relation à l'autre, peut-être dans le cercle de proches, que vous avez étudié les choses sur cette question là Bon, ça, a un impact énorme. Hein. Euh, notamment, ça déstabilise la division genrée du travail à la maison. Euh, c'est vrai au moment de la retraite, hein, C'est vrai au moment de la maladie euh, durable. Il y a, dans, les métiers du bâtiment, qui sont des métiers très masculins, quand, l'homme s'arrête de travailler parce qu'il ne peut plus travailler, c'est une catastrophe. C'est plus un homme. Euh, oui, ça, a des conséquences très, très fortes vis à des enfants aussi. Et alors, ce que vous dites me fait penser à la, lecture d'un article d'un collègue que je ne citerai pas, parce que je vais le critiquer là. Euh, euh, mais où j'ai pu dire que euh, l'activité qui donne sens, l'activité sociale par excellence, c'est le travail, la centralité du travail. Et donc, comment euh, euh, celui qui n'a plus de travail et qui donc euh, en est réduit à amener ses enfants à l'école et, et, venir les chercher à la fin de la journée d'école, comment est-ce qu'il peut exister socialement Je vous dis que cet article, il a été écrit par un homme, par un collègue masculin. Vous voyez Parce que je, pense que la division genrée du travail, nous donne à voir une autre image de l'utilité sociale de certaines activités par rapport à d'autres activités. Je pense que la centralité du travail salarié chez les hommes est évidente. Je pense que chez les femmes, il y a d'autres sphères d'activité et je suis, pour ce qui nous concerne, très attachée à l'interdépendance, l'analyse de l'interdépendance des sphères d'activité. Je, lis avec beaucoup d'intérêt les travaux de Jacques Curie, de cette école de Toulouse qui, considère que, si vous voulez, pour moi, je, je, dernière publication dans ce sens-là, je, mets beaucoup l'accent sur la centralité de l'activité, mais pas la centralité du travail, la centralité de l'activité. Le jour où on cesse d'être actif, on commence à me dire La centralité du travail, quand, on parle travail, c'est en général travail salarié. Hein c'est discutable. C'est discutable. Il y, a, parfois cet euh, envahissement du travail salarié qui nous empêche de vivre les autres vies qu'il y a en nous et, et nous rétrécit. rien sur la précision. Mes auditeurs, les je pense qu'ils ont la même chose cours sur l'approche du crédit et l'école. Bien, bah, on est contraint, parmi les contraintes du travail, de, bah, de clore. Voilà, Euh, en tout cas, merci à tous d'être venus. Encore une fois aussi à la médiathèque. Euh, à Jérôme, qui est derrière. Euh, voilà. Et puis euh, Dominique Bullier, euh, vraiment merci et avec un grand, grand plaisir. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous en vacances. Milieu de vacances. Euh. Juste pour vous rappeler des petites dates. alors, il y a une conférence qui s'est rajoutée le 3 mai particulière qui est selon Malard, euh, qui est chercheur associé au CREA, qui, est, qui va faire une conférence sur, les à Orléans, Franklin, euh, sur le place et rôle des dimensions émotionnelles et socio-affectives dans les dispositifs de formation, sa qui euh, et puis, et aussi un, collègue. sinon, les deux autres conférences du cycle, le 15 mai avec Marianne Bujarnier, qui est de chirurgie à Paris 7, à euh, Diderot, et qui est en même temps membre associé au LIS, laboratoire dont on parlait euh, tout à l'heure euh, du CNAP, sur tout ce qui est le travail à l'école des plateformes numériques. Et le lundi 12 juin, avec Camille Bosquet, qui est designer, de en esthétique, et a fait la première thèse qui existe, à ma connaissance, c'est la seule, pour l'instant, sur les Fab Labs, les et sur, les, voilà, sur les nouvelles formes aujourd'hui du travail, notamment sur autour du numérique et aussi de ce que ça implique en termes de, aussi de, réorganisation, y compris de la manière dont c'est le travail. Donc voilà, donc ce sera les deux conférences les juin d'ici euh, Voilà, merci et donc à très bientôt.